bingung sak bendino mikir manok Manok udah gak iso manggung mikir manok podang ini kalau ngarit manuk gawe seng semengat wong ayu garwane pun kakang pas padak no yayi wit-witan pelengkang rembu yung ing panas kae koyong rembu yung ing ati kukang lucu prono marang siramu jari oh Ramandok tak pikat bu luteng bendok Yo, Resno. Podang kuning. Buka celuk monggo kene. Esok awan ya ya Buka celuk ora apa-apa. Nggih. Esok awan. 건 뭐야?